Bueno, el impacto de la, de la austeridad en la sociedad es muy diverso, pero por ejemplo el que más me toca personalmente es el de la, austeridad en la educación. Yo, soy estudiante y <laughs> los recortes en la educación pública están haciendo que, que las universidades vayan perdiendo cada vez más calidad y estamos, eh, tenemos clases eh, eh, superpobladas donde los profesores son incapaces de, hacer un, seguimiento, de ni siquiera de corregir los trabajos, nos mandan trabajos cada vez de, seis, de siete personas que son imposibles de hacer y, em, y bueno, es, eh, uno de los impactos más directos, evidentemente hay muchos más en la, en la, en la sanidad, en la vivienda, pero alternativas para Europa, bueno, eh, lo que queremos es una Europa social donde eh, no haya desigualdades, donde eh, bueno, la inversión en, el gasto social eh, que nos gasto, que es inversión en, educación, sanidad y vivienda, sea lo, prioritario, que la gente, como dicen aquí en, que estamos en Francia, l'humain d'abord, ¿no? La, gente, la gente primero y esa es nuestra Europa.